Alang-alang abang nak balik kampung tu Jom lah saya bagi motor satu abang nak Oh alah ah, ah, saya tu lupa tu saya Pasal motor tu Saya bukan jenis yang gila matu duitan ni Lupa pula pasal motor tu Abang nak bagi betul-betul lah ni ha. Eh ha, ah, serius lah. abang Tak ada ha, boleh tipu lah. Kalau abang nak bagi Saya orang kata apa Pucuk digital Ulang mendatang Abang tanya kat saya ke apa Ha Saya bu saya bukan kerja kat sini. Saya memang sebab bang. Eh, dah bang abang pakai baju ni. Baju ni kerja sini lah bang. Ya ke? Tadi ha. kawan saya kata okey je baju pink. Eh, baju pink ni, ni yang kerja JPJ bang. Abang tak tahu ke? Oh ya ke? Mana lah ha. ha, saya tahu. Ha. Pernah pernah saya pergi bang. saya daripada England tak ada pun. Saya baju tak ni. Vehicle. Ah. Ha. Saya, saya tak boleh, kerja, saya tak kerja. Tak, tak. Oh, bukan eh. Ha, bukan. Abang, pakai baju ni. Ha? ya bang, apa boleh saya bantu bang? Ah ni, abang belakang ni. Saya keluar motor eh. Jap jap. Hmm. Tak uh, abang boleh begitu tu. ada officer. Ah pergi sana. Kamu bos kat sini eh? Bukan. Eh, saya bos ke tapi bukan kat sini ah. Oh bukan eh. Ah okey. Oh bukan baju ni bos kat sini eh. Ah apa bang? Tak dengar sangat tadi. Bukan baju ni bos kat sini eh. eh bukan. Tapi setahu saya baju ni je bos pakai. Ah itu setahu awak lah. Setahu saya tak ada apa-apa baju ni okey je. Ah, tadi saya, saya saya, saya pergi kedai. Berlakonlah. Apa mesti berlakon kan? Lakon? Apa tu lakon? Abang pura-pura jadi rakyat biasa Daripada eh. abang bos kat sini abang eh, sebenarnya Alamak kantoi lah Aduh sebenarnya saya bos kat sini lah kantoi Abang ni muka ah, Eh tak abang Saya nak transfer nak transfer nama abang. Eh bang saya malah nak borak-borak kau kuat Sebab itu kena eh, halau bang ah. Ah, saya nak tukar okay. saya. Abang ni ni abang ni nak transfer kereta ni ah. Abang eh, yang back ni. Okay, Okey, transfer kereta bang. Tapi dia. Dia nak transfer. Dia tak Saya tak ada apa-apa Saya tak ada kena-mengena bang Ah, saja merumahkan kerajaan Abang minta ni bang Abang minta motor ni bang kat dia bang Motor macam ni bang Barulah Betul bang Ini sendiri ada <laughs> Abang nak tahu bang Saya ni bukanlah jenis ke minta-minta bang ah. ah. Orang nak bagi kita terima je ah. Aduh Kita motor macam ni aduh Amboi <laughs> Kau eh Gegar aku Tuh tu ni, ni, kawan, ni kawan kau Fik Kenal ha? je Oh kenal Boleh tahan juga ada ni eh ni memang lah dia ni memang ha. Ah. pun dia kalau orang tisu ni bahaya dengan dia ni menangis-nangis ha. <laughs> Tak oh, dia tipu tu Dia kata ni paling rendah dia ada Mana ada dia macam-macam lagi Bahaya bahaya Dia kalau bodek laki-laki ni bahaya Nanti orang tanggapan orang lain Kalau nak bodek dia perempuan laki okey ha. Jangan lah Dia kalau laki-laki orang pandang serong je lagi kan Macam eh apa ada orang tu kan Untuk share-share duit ha. Dia motor sesama ha. Eh macam lah ha. Saya pegangan kuat lagi bro, bang pegangan. Bro, bromance bang bromance Romance ni saya risau agak romance-romance tu ah tukar lain lah ni. <laughs> Ah, lah, tahu lah bulan ni bulan pelangi ah. Macam-macam bang. Abang kalau tak ada saya bang tak hidup bang dalam negara ni bang. Jom jom. Oh iya ke? Oh ah. baru saya tahu. Tapi ah uh, Fik boleh tak? Kita berdua je. Bang bang bang bang turun tolong bang. Lain macam bang kita berdua je. Dah kata dah bulan ni bulan pelangi kau tak nak percaya. Ha aku dah cakap tadi. Ha. Ah, yang tu untuk buat keluar. Ya Allah. Eh, ya Allah. Weh, okey okey, fik, okey fik. Fik, okey fik. Oh, tengah tolak motor, eh, tolak kereta. Eh, tak apa, tak apa. Okey tak? Ingat tau okey kau okay, bilang okay, Bang, saya nak ikut abang boleh abang? <laughs> abang ni kita tahu lah abang faham ke tak faham kan. Ah, <laughs> saya tak lah macam mana dengan abang ni. Kau ni susah-susah je fik daripada tadi bawa aku pergi apa baju eh lepas tu kau bagi duit lagi lepas tu bagi motor lagi itu caring eh kau ni Eh mesti Macam dah kenal lama dah kita ni Walaupun baru kenal kejap <laughs> Betul lah Tak lah bang Oh ni dia Oh boleh tahan gempak ni Kita parking kat bawah ke ni Ah, bagi ah, sini Kita tengok je ada orang tak dalam Nak ikut ke? Ya, ya, ya. Kau ni masa itu belakang pula Kau jangan macam-macam kena tangkap lupa. nanti Ya Allah, lupa Risau aku eh masa itu belakang ni Cari kena tembak kan Ada tutup Oh, baru tutup eh Sebab member saya nak buat IC ni Lupa kan ah. Tak apalah, marilah saya buka sekejap Ah boleh eh Okey, jom Oh dia abang uh, Abang Remy ikut dia, ikut Saya tunggu luar Tu siapa? Pemerintah? Ya bang Wih, cuak ni. Kau pemerintah. Pemerintah, tunggu. Jangan laju sangat.